встретили Новый год. Теперь давай встречать Старый Новый год. Расскажи, Снегурочка, где была? расскажи Камилая, что пила? За твое здоровье пила компот. Отмечаем сегодня мы Старый Новый год. Желаем вам счастья, любви и добра. Долларов много, евро чтоб много. И с Новым годом ура! С Новым годом, вернее, со Старым Новым годом! мы встретили Новый год. Теперь давай встречать Старый Новый год. О, славянам как везет! Новый год два раза в год. Если начал год хлопот, то начни сначала. Вот, вкусно ешь и много пей. Ты 13 долгих дней. И потом стартуй опять, старый новый отмечать. Будь здоров и счастлив будь. Охраняй природу и влюбиться не забудь в этом Новом годе.